Bye. ये पगली बिल्कुल न बदली ये तो Thank I'm Bye. सबसे तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए